zale me le bu no se chwa ma tu he ne ro ba la ma su ni li jo yi ta shi ge le ro bu yi ba la ma su ni mi su pa ye su li ge la bu ma te yo bu chi ta ta mi li su pa te sha mo lo ja ma ro su shi yi mi do chi tu sa su sha ma be ku ni Acıda masır makusu acı bey ve kılı Magudu yi yi mami cacu Jile tuji talole Ne melebu acı tujile Bro acı tujile Losabe kıma jile Robala myaçı usami jile Wakwa wakwa Mukwa tesu kwa baba ဒါလည်းမလဲဘူးနဲ့ဆက်ကြွားမှစေဟန်ရဲ့ရောပါလာမတိဖို့ကွာရောဘီတဲ့ရှိကလေးမကွာမီနေတဲ့ချစ်စုတဲ့ရှိကလေးလူကြီးပါလာမြောက်ကွတ်ချူစမ်းမီကြီးကြီးလည်းရှိပဲခမကြလုံးဝမီကြီးလည်းရှိပဲခတဲ့ရောအကြည့်တဲ့ကြီးလည်းစားတဲ့ခမကြီးလည်းရောပါလာမြောက်ချူစမ်းမီကြီးလည်း 그렇게 똑같아 쓰고 봐봐 지니 파만 지니 싫어 로봇 들질래 이미도 돼 니장년 샤수대미 니고 그수 아메 세자마우 사베 그대 베프지 똑같아 쓰고 비 누구 my mind.